Kawan-kawan itu berjumpa di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kali ini saya berada di di warung kopi atau warung tua mendengarkan kawan-kawan kita ini lagi nyanyi Pak Alex Naga. Sinaga. Yang sudden وزرنا لبلدي I on me